şişmana gelsin bakayım kardeş. koydum içine yanıç koydum Kaynanamın adını bir koyun at koydum At koydum at koydum

Bize de

Evet, birbirinden kıymetli misafirlerimiz. Yüreklerinize, ayaklarınıza sağlık Hep beraber bozmadan güzel bir halay döndürelim bakalım. Halay çeker oluşturalım. Evet, son